something wrong with it. Hallelujah. moyo ambao ulikuwa tuufunguliwe. Mungu anajua hali ambayo umepitia, chochote ambacho kilikuwa kinandaa maisha yako, tunaenda kupea Bwana msimu wa leo. Usiku wa leo kuna watu wanaenda kufunguliwa, usiku wa leo watu wanaenda kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kila nguvu za shetani kila minyoro ya kisa, kila ufalme wa shetani, kila vifungo vya shetani, vifungo vya shetani, tunaitisha moto sasa, tunaitisha moto sasa, tunaitisha moto sasa, tunaitisha moto sasa

Pode subir. Dá um início. Levanta